Myra Brothers vlog эхэлж байна. Эрдэм мард байна. Ингээд бэлгэд одоо ингээд пейнтболын газар руу явж байна. Одоо энэ пейнтболын газар 8 маптай гэсэн. Тэг. Одоо тэгэл жинхэнэ амьд контр тоглох гэж байна. Мапа сонгоод тоглох. Мапа сонгоод багаар хувааж байгаа. Тэг өмнө тоглож ирсэн үү? Өмнө тоглож ирсэн шүү дээ. Бүрний тоглож ирсэн үү? First time. First time. Гэтэ <laughs> гоё байд юм аа. Нэг удаа тархитуулж ижилээ. Эрдэм нэг тоглож ирсэн гэж. Би Монгол дахт өргөөгийн дорны тоглож ирсэн. Хэдэн маптай? Ганц л байна. Ганц л. Ганц л тороор бүрхсэн байна. Guys and strawberries and see. girls, girls go wild. Paper. Don't say it's hot. NANI? ирчлээ. За ирчлээ. Зүйл газар байна. Хүмүүс зөвлөө. За орч харъя. Uh, no. Okay, how'd you hear about us? Uh, restroom. Uh, restroom right here. Right here. За нэг жинхэнэ хуарна шүү дээ. GoPro-нуудаа авчирсан байгаа. the action it touches stuff. бүртгэл ямар байна? За гоё байна. Цэргийн бац шиг байна. За харъя. Тэн цан тэнчээ map нь харагдаж байна. Хүмүүс байлдаж байна. Пат пат пат. Тийм бас байна шүү дээ. Энэ автобус нь шүү дээ. За камера зөвчлээ. Ингээд та бүхнийг дайны талбар дээрээс газар газар дээр нь шууд мэдээлэх болно. тэрийг буцаагаад машиндаа очих юм. Минийх нь. Толгон дээр зүүн. Жог энерги аа. бол ихтэй make sure нарныхаа тосыг төрөх хэрэгтэй шүү. За. Тэгээ шүгэл дугуураал тэгээд Энерго тавьчих. Наамд тавьчих. За. Өртөө Тэгэл сумны контртч жийтэл тэний кинон дээр асуун ингээд албаш шиг. Одоо би бидээ жоо. Итүү уцтай гэж. Би жоо сүйтэй уцтай. Яа, яг өөдөө өөдөөсөө яг бууч нь удаа. Энийг хавчихгүй шүү. Чи оногцсон. Яг нүүр дүү аа өсөсөн үү? Оногцсон. Оногцсон. on. Oh. <laughs> where, where, where are they then? They're like right in the middle, like same as us, just further that way. Right, Ainsley? Yeah. Oh, right there. Ah! Come here! Яа, амар биш. Бүр амар орсон. Йоо. Атац дээр очсон юу яах вэ? Битэр, битэр. 私。 Bueno. Дэвид хэлээдээ. Орогдогч, орогдогч. Хэ хаа. Онцч нэг юм болно. 前はもう死んでいる何 Hey, you hit, man. You already hit it. Your friend is hit it, man. You hit it. Already hit it. I hit you. Yeah. I hit you two times, man. За өгтлээ байлаа. За байлаа дэдэн арай. Өө толгоорго мангар их бодуллаа. Йоо юу вэ? Эрдмийг харъя, хувцсыг харъя. Одоо энэ энэ яаж болох найр найргуул ууттай. Амар болчих. Хамгийн эхлээл амруугаа буудаад гэсэн байна. <laughs> Ямар амттай. Амар балер амттай. Өнөөг арай. Сум нэвтрээг. Сум нэвтрээг ингээ зогтцсан гэдэг нь сум. Супермен биш үү? Зөө. Би юм болчих. өнөөдөр нь байж байгаа. Энэ сая зүгээр жигнээс байлж байгаа ч болох босож ороод сууж байгаа. Гэхдээ бид нөр амар ясан те. Хоёр дахь хөвлөн дээр. Багаар энэ яаж наач бүр амар бодсон шүү дээ. Хадуурч л урсчих. Шүүд эсэгдэл гаргаа ирсэн. Амар. Боттом. Баггүй. gut. Gut wie Pech, was passt. Nein, ist er gerade. Надаа нэг болох бай. Нэг хоёр л нэг. Яа. Яа. Night stand шүү дээ. <laughs> За за за. Ингээд бидний vlog та бүхэн таатцсан байх гэж найдаж байна. Ийм боллоо. Иймэрхүү paintball гэж нэг иймэрхүү болтой байна. Монголын хол цаашаа. За за. Амдаар контент. Амдаар контент.